kowe kering. Kuwi kuwi apa kowe? Gie gie gie gie koli gie. Koli gie. Gie mangkat gie, gie mangkat gie. Ya ya ya ya ya. Woi. Woi. Woi, Dian. Woi, woi. Allahu Akbar. Allah Akbar.